Eu falei que a gente estava indo lá pro a base militar aqui na região norte. Sair aqui. Ficar atento pra ver se não tem zumbi. Beleza. Vou andando um pouco na reta. E geralmente sem player. Ué. patona, tá top. Solzão nascendo. Não. A base militar fica ali na frente. E a gente vai conseguir pegar bastante loot. Ah, tá zumbi, zumbi, zumbi. Caixa. Olha aqui, ó. Boca aberta. Quebra ele no pau. Ó, parede salgado, dá pra comer. Filha da mãe. eu deu uma passagem. Não tem nenhum, não tem nenhum drop, não tem nada. Pobre. Só veio pra atrapalhar. Tô tirando um pouco essas casas aqui. Realmente tem comida e tudo mais. Minha comida e minha água tá, tem que estar tá de boa. Isso aqui, calça de perna, não precisa pra criar retalho. então uma armadura é melhor que essa que eu tô. Opa, opa, né? não é armadura não. Eu minha. Bom, de loot eu tô bem. Vai pra gente ver aqui, ó. Deixa eu agachar aqui. Tá? Tem o bastão de energia, bastão de energia, tem o bastão de luz, tem o curativo, tem umas comidas, medicamento, tem essa faca que tá danificada, água, embaixo também tem um pouco, binóculos salvo o mundo gente colocar ele aqui, ó. Ah, esse bloco vai ajudar bastante né, quando a gente chegar na base. Por quê? Coloca ele aqui, ó. Tá. Vou pegar bastante coisa. Vai ajudar demais, tá? Bora. É, Tadinho. geralmente não dá um tiro nele. Vou dar um tiro classificado Um porque vai cair, vai cair jogador. Outro porque a Quanto à curiosidade. Sei lá pra que serve. Dá pra ver, mas. Vou seguir o caminho. Vou chegar na base militar logo. Bora. ele tem um capacete, tá vendo? Tá ruim. Dois ali. Beleza, já tô? Beleza, a gente tem que chegar aqui, ó. Tá seguindo o caminho. cidades aqui tem muito zumbi, cara. frente, bem na minha frente. tá muito danificada. Vamos ver, pegar ela. Vou pegar ela que eu vou deixar ela, vou deixar ela no, no inventário, né? Vai que. Ah, geralmente em base militar tem muita arma. Então, tipo assim, vai salvar o mundo. Aqui. Toma, cadê o zumbi? Já, ó, ó! Cuidar. as costas, pra... as costas a gente vai pegar ele. Calma. Pra as costas. Ô, oh, fio, ó. Treinado. Então, beleza? Vamos botar a tenda aqui do lado. Dá pra gente ficar já no. Ficar tá no jeito aqui, ó. E viu? Ah, capitão! O outro me viu aqui. Vem, vem, vem. Ai, ai. Ó. Eita, esse, esse aqui é forte, mano. Nossa, vem quanto que eu vou de base mesmo, né, parceiro. que ele tem. Pegar. Pegar. Ele tem uma arminha ali, tá meio. Pá, ah, né, mano? Cara, ah, que não. Isso aqui. Pode. Então. Deixa eu ver que a gente tem arma. Tipo, essa arma aqui, ó. Eu consigo colocar aqui. Não tem nenhum lugar. Vou nem ficar com isso aqui. Ó, essa, essa aqui, ó. Do, ó. Essa aqui é a arma do, do crime. Deixa eu ver. Tá sem bala. Tô lascado. Então não vou nem ficar com ela, rapaziada. Provavelmente eu vou ficar com ela aqui, mas. Coisa. Sabe, né? Ficar fora e trocar por outro mais munição. Uh, ah, coronha de madeira, não sei se precisa. Então, tá. Ó, essa coronha aqui. Bastante, bastante bala pra minha arma. Ah. Tem, se eu não me engano, atrás a gente tá aqui. Vamos ver esses carros aqui. A gente encontra algumas armas aqui. Esses zumbis, cara. Tá. Ó. Agachadinho, né? Falando. Ó, pra gente. Nada. Ah, ó o zumbi. Dá um tiro nesse zumbi, faz mais um só. Tipo assim, ó. Pode que eu dar um tiro nele, eu vou chamar um monte, mano. Vai estar tá treinado. Matei. Beleza, deixa eu lutear ele pra ver o que ele tem. Olha, ele tem um colete, tá vendo? um capacete tranquilo. Calma, tá Mas. Mais para, né? Olha lá, tá mais chato esse aqui. Tá aqui. Vai com jeito. Esse a gente vai melhorando o loot, rapaziada lutear esse caminhão aqui. Ó. Tênis. Tá ruim. Cara, é muito importante você dar, dar, dar uma olhada e o isolamento dele. E o Will chega, você tá lascado. Vamos que vamos.